naagahan ilaa ii soo qoraya xamdey ninkayagiibaa walaal naga tegay amaba ninkaygiibaa naa kale naga guursaday maxaanu samaynaa anu maxaadaan qaban karaa anu waxaan ii qaban karaa malah imisaan idin leeya naa ragga guguba naa ragga calaamadsada naa raggaad idin qabaa ragga kale idinkaga dhex darsamin imisaa idin leeya naa ninku markuu halkaa naagta kale kaga soo horbaxo qof waalan ahaan uga cararto imisaa idin leeya naa sharabaadada bedela baan idin xitaa sharabaadada u kala oo waxaan kuri kabaha dhinaca hoose maad ka dalooliya cirbaha markuu kor u qaada naagta daba socotaa istiilkiisa hore marka ku mashquulsanta kabaha aragto de naagnima doonsan nin ba ilaahsan oo magaraansaan marka imisaa ragga ka waala oo raggiina hal loo maleeyo inay waalwaala yihiin maxaa idinka galay idinkuna waad ogtihiin oo waad ku haysanaysaan oo dee le raggani ma waalee waad ogtihiin idinkan waxaan ku sameeyey ka dambeeyey naagna eegi mayso idinkaa lahaanay imsaan idin lahayan waxaa waa la naga qaatay weligan laydinma soo celiyo weliba